Wis tuwek umbelen. Lon lon. Cak. Nah, ayo. Wow. waktu suwe atau ke tone lu apa yang pernah bare biasa ya lu nanya ya lu ngin lu ngin lu ngin ya ya ini apa ya apa ya gitarannya apa itu mangga ini deh hah ini le, lo nih yo. Oh, oh pun enak, blas juga. Wena ini, kita ini ati sih. aku artis ini dah? Artis usah ini biasa ini TV TV lo. Iku artis, goblok. Iya. Oh. Iya ya. Kenal, kenal itu ah. Yo aku nak kali ya aku temen. Nggak kalau nanti dosa nih. Nggak, aku nak kali. Aku ya wedi ya nggak kalau nanti dosa nyonya. Rokon. Iya ya. Apa umbelen ini dah? Biasa le, nyakit yang kan di duwe ini. Ah kene. Ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, apa? Masih dibuang beli. Lah kok ubel ora eh, dibuat piye kon? Mubazir ya, mubazir. Mubazir matamu. Wis ngene. Tapi do boleh ora dibuat. Ngene. Kan iki irunge ya pilih. Wis pasangan nang irunge ya. Amati aku. Ah, ayo. Mati tak sayangi kon. Ayo ya. Iki pisan sih orang itu. Loro. Ah? Loro. Lah iya. gak mati ngono. Ambekan pasti ambekan. Iya. Ah, sip. Eh, iya. cuma dibuang beli mubazir. Ngono namanya ya. Sip, sip, sip. Bisa didol aku, Mbak. Iso. Berarti ku golek. Dole nang Pasar Turi ini. Ya? Wis, apa cari golek ngedol. Awas nang Korea, teman. Iya, tenang. Kita. Oke, wis. Ngomong jam piro ini? Setengah. Jawan ngene ya. peteng lho nang peteng lho. Endi peteng? Kalau lho nang awan peteng kabeh. Apa metu ketok ngono. Eh iku sing awan ya. Aku delok teko mata dhewe. Masalah. Wah, iya eh. sih awan nek. Iya wis peteng enggak meneh. Apa iki? Ora ngene bengi mana? Wis aja, aja guyon to ya. Tuwe guyonan ngene iku. Kalau lama nang aku lagi. Kan kata tak sabda ngono. Iki gimana ya? Goyanmu suwe ikut kan. Syukurane gak. Kayak permainan dulu biasa ya kan? Ya oke oke. Ini gimana ya cuma tadi? Cek tak gaul lu nang. Oh iya, cewek-cewek wis nau kabeh. Siapa? Cewek dene kon ya. Oh iya, cewek tuwek udah beda. Cewek tuwek. Tuwek beda. Umbele umbele. Ojo ojo ojo. Basir. Nunut tak wis ya. Amulis ya. Mulian, mulian kok doro nulis. tak ya jenenge menungso. Bencong mulih asar. Yo. Oh, wis iki asar lho, bencong aja. Iye, mulih sawi ya. Ora penak ini lho. Iye, mulih sik. Aja dicoplok ya, aja dicoplok. Cekae enak ngene. Kayak enak ngono lho. Teles iki lho. Poli san. Pol. Cok, cok, cok, jane masih pol cok Dari didol. Iya, iya, didol aku dituli. Iya. Ya, mari sik ya. Iya, iya. hati-hati oke oke nah ayo yo hati-hati terus oh apa ini sebenarnya wong cilik aku ya kali hari cilik bangsa tarik <clears throat> hmm